Én óvodailag szeretnék lenni. Én boltos. Csak nem közmunkás. Hát szeretem a gyerekeket. Óvonő, pincér, ez a kettő. Én lehetnénk a például a kasszánál, vagy ilyesmi. Hogy attól függne, hogy hogy most melyiket, melyik utat választanám, a rosszat vagy a jó. Hát, a jó utat választanám, már abban az életben bármit el tudnánk élni. Old nevű kis falu, ahol vagytok. Képzeljétek el, hogy itt csak 340-en laknak. Ez egy olyan falu, hogy itt nincs iskola sem. Ez a kultúrház, ahol most vagyunk, ez az egyetlen olyan hely, ahol ennyi ember el tud férni. Minden csoport külön el fog készíteni egy karácsonyi ablakot, és a végén építünk belőle egy homlokzatot, egy házat, amelyiknek az ablakain belátunk. És csak akkor látható, hogy mi történik bent a szobában, hogyha kinyitjuk ezt az ablakot. Öt ilyen ablak készül, mert öt csoport van, és addig mi összeragasztunk egy házfalat, amire ez az öt ablak rá fog férni. ugyanazokkal a problémákkal szenvedünk mindannyian, hogyan tudnánk elfogadtatni egy teljesen más értékrend és más szocializáció szerint szerveződő társadalmi csoportot a többséggel, hogyan tudnánk az elveszett vagy ki sem alakult kompetenciákat pótolni, amire az iskolai oktatás képtelen. Mi ugyanezeket a problémákat próbáljuk toldon, annyi különbséggel, hogy mi nem csak a gyerekekkel, hanem a felnőttekkel foglalkozunk. Ez igaz, Gyüngyi Alapítvány ezelőtt hat éve jött ide, és elsőnek így a faluba járkált. A családoknál a gyerekeket összehozták, ott rajzoltak az udvaron, nagyon sok gyerek összegyűlt, szerettek rajzolni. Kezdett így a, a szülőket is bevonni a programokba, és aztán kibéreltük a kultúrt, és elkezdődött itt egy csomó program, közösségi program. Elkezdünk beszélgetni, és akkor mindenki tesz valamit hozzá. És így, így, így jobban összeszokik ez a kis közösség, és így jobban megy az egész kommunikáció. Hát ahhoz, hogy az emberek többet beszélgessenek egymással a falon belül, nemzetiségtől, hovatartozástól függetlenül, az kell, hogy megismerjék egyáltalán az emberek egymást, esélyt kell adni egyik a másiknak arra, hogy, hogy megmutassa önmagát, hogy hát mégis milyen, és nem csak a mások ítélete útján kell elbírálni az embereknek a tulajdonságát ez egy szegregátum maga az egész falu, egy zsáktelepülés 70%-ban roma lakossággal, és egyáltalán nem voltak homogének, tehát itt romungró és olácigány, és Romániából áttelepült olácigány családok egyaránt vannak, vannak ugye Erdélyből áttelepült elszegényedett családok, vagy akik üzletelni áttelepültek románok, és vannak őslakos magyar családok, és ugyanak a betelepülők, és egyformán szegény mindenki, ami azt jelenti, hogy mindannyian a létminimum alatt élnek. Most a nyomorúság és ez a különböző értékrend szerint szerveződő családi közösség egy olyan képet adott, ami, aminek a legfontosabb jellemzője azt hiszem a széthúzás és az agresszivitás volt. Ebből azt teljesen szétesett közösségből kellett megpróbálni valami olyan kis magot kibányászni, akik képesek maguk köré vonzani a többieket, hogy, hogy esetleg valami jövőkép körvonalazódjon a közösség előtt. Az alapítványnak az a legfontosabb célja, hogy ezt a közösséget megerősítse, hogy képessé tegye őket, gyereket és szülőt is arra, hogy jövőképpel gondolkozzon, hogy önmagát fenntartsa, hogy közösségként működjön, hogy el tudja viselni egymást, és tulajdonképpen a mi munkánk arra irányul, hogy ezt segítsük. Olyan ember már nem is nagyon van, aki nem működik együtt az igazgyügy alapítványa. Szinte az egész falu, most ez független roma, magyar, román, tényleg mindegy, hogy kik, milyen származású, itt vagyunk, egybe vagyunk, és akkor tudunk együtt dolgozni, tudunk együtt nevezni, meg minden. Mi inkább a pedagógiai eszközökben hiszünk, amiben egy olyan tudást szeretnénk átadni, olyan helyzetekbe hozni őket, amiben ők maguk fejlődhetnek. Ez egy kicsit haladás itt a falunak, mert nagy szegénység van. És így Nórika néni, hogy itt van, szerintem sokkal jobb. Hát ez is nagyon sok segítség, hogy itt munka lehetőség van ebbe a pici faluban kerti szántásokba, mindenbe segítenek, veteményeket kapunk, amit ezelőtt. Hát nem sok cigány vetette be a kertet, most mindenkinek be van vetve a kert. Ez gyerekrajzokból készül, amit rajzolnak a gyerekek a gyöngybe, azok kikerülnek ide hozzánk, és mi ezt eh, felrajzoljuk és kiadjuk az asszonyoknak. Ezek a hímzések már mikor kész vannak, akkor kerülnek ilyen táskákra, papírsebkendő tartókra, van egy webshopunk is, amin áruljuk a szúnyó termékeket. Hogyha egy rendszer tele van hibával, akkor abban az emberi gyarlóságok mindig nagyobb teret kapnak. Én azt gondolom, hogy most ezt a, ezt a világot éljük egyszerűen a rendszeren kellene finomítani, és akkor mindjárt ott, ott vagyunk, hogy soha nem tudom azt eldönteni, hogy hol van a határ. Az iskolánál van a határ, a cigány közösségnél van a határ, a falu közösségnél van a határ, az intézmény rendszernél, az ellátórendszernél, vagy a szakpolitikai szintnél. Annyira összefügg minden mindennel, hogy, hogy egyszerűen nem lehet elengedni a problémának egyetlen szintjét sem. Tudjátok nekem, mi tetszik rajta? Azt tetszik rajta, hogy érzem, hogy ez egy ház, egyetlen egy épület, és azt érzem, hogy minden szobában, minden ablakban, ahogy belátok, eh, más emberek laknak akiket most összeköt az, hogy ez egy pillanatban készült a karácsony idején. Nagyon-nagyon szépek.